Zim când să dau drumul. Acum, nu stai. Stai. Și uite, stoarcem o uite așa. Dacă să mânta în pământ, ce se întâmplă? Crește roșii. Și așa fac bunicile, așa fac mamele, așa face toată lumea. Hop. Cine vrea să guste roșii? Ce e acolo? Hop, stai, stai, așa. Stai că vă dai, dai pic. La, la, fie, la fiecare, dar la fiecare numai, fiecare o să guste mai de la altcineva. Și, okay? Da, așa. Următoarea roșie, deci am, am tăiat roșia asta și următoarea roșie, asta o să fie, da, e mai mare și e mai... aia. Uite, uite, asta o punem. Asta o punem așa. Și dacă o punem aici. Ana putem separat și asta punem așa și, și stoarcem un pic din roșii Hop. Dacă facem cu timpul ca să țină ușor Și aici sunt diferite, așa e? Au culoare diferită Și aici și în vă dau felină. Nu puneți mânța pe Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu puneți mâna pe semințe. Nu are gustul. Nu are gustul Stai, stai să dau la cine n-a mâncat. Chiție. Numai un pic, numai un pic. Fiecare o să mănânce din roșii, stați liniștiți. Și la ăsta micu. Și Ramona! Ne trebuie cuțit un pic, te rog. Două minute, două minute. Bine, bine, te rog. Cine mai vrea? Eu vreau să știu. Da, eu După aia o să, după aia o să tăiem pe asta. Uite, mai și toate mățele de roșu, de sămânță. Serios? Am pus la lucru. Ia mâna! O, surosă! Era numărul și țin pe șomerii Da. Îmi trebuie mândrește tata da, da. când mă vede ochii plâng de bucuror. Asta are și bine, vezi? Vede fiul, da eu pot cu А ще б тут дітей носити гроші. Попреск? Так.